رينا هناك طرق للبقاء على قيد الحياة أفضل من الطرق التي تلجئين إليها أوه كم أشعر بالخجل يا لتعستي كيف يمكنني احتمال نفسي بعد اليوم hello. Okay, are you telling me to shut the fuck up? مثير للشفقة انتهى أمره تبقى عدو واحد maybe behind be ازرعوا ال spike. اعيد التلقيم ثبت المدفع سقط حامل ال spike لدينا سقطت ال spike في A آه، ال spike بحوزتي آه، آه، أعيد التلقيم Planted a spike. A robot out. Objectives waiting. آخر لاعب باقي. قتل الجميع. sorry. لا ترقى جيت المعادية إلى مستواي سأقضي عليها أسقطت بسبايك سارة سوفا من الماضي خرج الروبوت المتفجر أعيد تلقيم هيا إلى التراب جار حسب الرؤية آخر لاعب باقي سقطت السبايك في A جار حجب الرؤية آه. سيج نحن الثنائي المثالي تمنحين الحياة وأنا أسلبها Oh, the fuck did you have done though? That's kinda sus. افعلي ما عليك é impossível. سقط حامل السبايك لدينا. سقطت السبايك في بي. Oh, جي جي أخيرا هكذا أحب أن أفوز السبايك في A Should we rotate? No, no, no. I don't think I do. سقطت السبايك في A آخر لاعب باق قطة إيه. السبايك بحوزتي شيت سوري أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم وجدت قنبلة سرب سقط عدو لم ينتهي بعد واجبه لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم heal maybe. لأجلك. Thanks my body. بدأ العد التنازلي. قتل حامل ال spike لدينا. سقطت ال spike في A. ثبت المدفع. متطفل. حصلت على ال spike في غاية السهولة. أضع قنبلة هرب توقع عدو واحد right eh. angle. إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن هل أحصل على دعم؟ شكراً أملك المال أيحتاج أحدكم شيئاً؟ أملك المال أيحتاج أحدكم شيئا؟ أحتاج إمدادا فرقوهم شكرا نايس انطلق روبوت الإنذار حجب الرؤية آه. الحارس from behind أعيد التلقيم إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ كلب البصر سقطت في اي ال spike بحوزتي اضع روبوت الانذار سقط واحد خلقي ال spike. ال spike في الوسط آخر لاعب باق النقد على هؤلاء الحمقى آخر لاعب باق حان الوقت لادخار الدعم who's the one not pressing F5 واحد سقطت لسبايك في الوسط ما هي الخطة؟ حاول مجاراتي أضع الإنذار عدو واحد آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها I'm going mid. هناك احذروا هنا. No, oh, no, go, go B, go B, go. Okay, okay, okay, okay. أعيد التلقيم ابتعدوا عن طريقي سقط حامل ال spike سقطت ال spike في B. رصد عدو في الوسط ال spike بحسبك المدفع خرج الروبوت المتفجر واحد ثلاث أرواح ريمونتادا تبديل الجبهات هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه someone go B? I'm here. حجب الرؤية متطفلة حجب الرؤية تبقى عدو واحد ثلاث أرواح سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوان الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك We are winning though. لسبايك تبقى عدو واحد هناك انتهيت سقطت في A سأنال منك يا رينا ستتهلكون اوكي اتس بي ايف ليلة سعيدة انطلق روبوت الانذار استدعي روبوتي آه. أضع قنبلة سرب ha con con واحد سقطت لسبايك تي بي حسنا أين فيش؟ هذا مؤلم جدا نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك في منطقة هنا. المهاجمين تبقى عدو واحد ها أنت أيها اللعين حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي واحد سقطت ال spike في اي حسنا لقد انتهيت رصدت ال spike في A نقطة الفوز معركة واحدة تفصلنا عن النصر I'm OP for the last one أطلقت قنبلة سرب أضع قنبلة سرب رصد عدو في بي زرعت لسبايك رصد عدو في بي سوف يبدأ الحرب لاعب باق Oh, sorry. I... It's okay. تبقى عدو واحد. هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي. like A. تم محوه تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي oh, انفجري رصدت لسبايك في اي اعيد تلقيم انفجري can do this son آخر لاعب باق crap sorry تبقت 30 ثانية just try to hold him Nice try. ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون لا مهرب مني عدو في منطقة تولد المهاجمين سقطت لسبايك في اي عدوهم في منطقة تولد المهاجمين spike في اي تبقى عدو واحد رصد عدو في A سلب البصر فاز المدافعون جي جي ما